Oh, Tanto tiempo que esperé, y perdido y mojado abajo de la lluvia. Baby estaba en un limbo tratando de encontrarme y sin tener ayuda. Ya apareciste en mi vida como una salvavida. Ya no le canto a la muerte, me dejo sin suerte o le canto a la luna Tanto tiempo que esperé, ahí perdido y mojado abajo de la lluvia Baby estaba en un limbo tratando de encontrarme y sin tener ayuda Y apareciste en mi vida como una salvavidas ya no le canto a la muerte, me dejo sin suerte, le canto a la luna. A la luna, a la luna, a la luna. Soy mi mula, mamá. mi faro cuando nadie me alumbra. Ah, soy quien tomó mi mano. Vámonos a otro lado, me dijiste a mi lado. Y ahora acá estamos, tratando de verte más. Me tiene loco tu forma de bailar. Ese tatuaje y tu color de pelo, algo Sé que vos sos sin igual, que vos sos sin igual, vos sos sin igual, vos sos sin igual Que vos sos igual So mi bailar abajo de la luna Mi S o S cuando está la bruma son mi faro cuando nadie me alumbra. Ah, sos quien tomó mi mano. Vámonos a otro lado, me dijiste a mi lado. Y ahora acá estamos, tratando de verte más tu forma de bailar Ese tatuaje y tu color de pelo Algo me dice que vos sos sin igual Ya que yo mataría a todo aquel que te hizo algún daño, bebé, en tu pasado. Yo por vos me volvería sicario, problema legal, me vuelvo tu Pablo, Bob Pitt, tu Mario